أوقات يا دنيا بحس نفسي واحد غريب بحب الغير الخير وغيري مش قريب معرفش ليه يا دنيا بحسك مستقصداني أفرح ليوم والتاني وانتي مزعلاني كل لما بمشي طريق بلاقيكي تاخديني بسكة غريبة الدنيا بتبهدليني تاخديني لسكة حلوة وتعشميني ألاقيك ببحر كلمة بتتغرقيني وبضحكة تايهة والدمع حيرة هعيش حياتي لو مني تايه الضحكة تايهة والدمع حيرة هعيش حياتي لو مني تايهه وساعات يا دنيا بنرضى بيكي وبتكسرينا كل لما نآمن حد فيكي بتصدمين زعلان يا دنيا من حظي فيكي ما ترحمينا كل لما اقول خلاص فهمتك تتوهينا وبقيت يا دنيا غريب بناديكي تاخديني دي سكة جديدة يا دنيا وتفرحيني تاخديني لسكة حلوة وتعشميني ألاقيك ببحر كلمة بتغرقيني والضحكة تايهة والدمع حيرة هعيش حياتي تايهة والدمع حيرة هعيش حياتي لو مني تايهة